Allah paringon kuade, Urip ning donya meng sedela Gejuku Sabar nerimo ing pandum Ayo bakul kopi ah, Tapi yo wis bene tetep tak syukuri Susah ya dati bakul kopi la jambu lu wis diopra-opra idamanmu Langin is camen keton pes pameti Bisa mangan ae wis Alhamdulillah lo Alhamdulillah sae duwe pacar repot repot dijak metu jawabane repot dino dino repot chatting jawabane repot oh, oh, oh, lek dijak selingkuhane gelem salatullah salamullah ala Salamullah ala yasin saiki kudu semangat semangat ojo sampe obah sak sambat uhuh. Eh, tindak no salat lan akei tirakat mergo kabeh jenenge obah susah dadi pengangguran yo gak penak seneng selo seru buku meju sabtu minggu ini ora oleh kemasukan opo eneh yen duwe angsuran iso iso aku gendeng tenan salat masih orang tetep nandur pari senajan nyewa utawa mertelu maet dulur tetep gede rasa syukur alhamdulillah penae dadi tukang hujat setiap hari pikirannya jahat orang ngerti bicara itu video yang rasa seneng bo ojo be